したお腹すいたお腹すいたんお腹すいたんかなお腹の調子よくなったからお腹すいたもっと食べるんもっと食べる食べるかん何言ってるかわからんて Oh!